La reconciliación para mí es un concepto, una categoría utópica. Eh, en un mundo como el nuestro, globalizado y roto y dividido, donde hay infinidad de víctimas de, la injusticia, de la violencia, de la intolerancia, de la indiferencia, que solo se puede realizar si Dios existe y Dios reconcilia. Si Dios no reconcilia, y por tanto no reconcilia, no reconcilia a las víctimas, y a las víctimas radicales o a los muertos, pues la, reconciliación es imposible. Eh, a, niveles globales, evidentemente, pues luego a veces eh, hay dos hermanos que se reconcilian, pero bueno, porque no se arreglaron con la herencia del padre, pero la reconciliación es una categoría más global, y entonces estamos en una categoría utópica, que yo creo que si no hay, Dios, hay un Dios que reconcilie no, no es realizable. ¿no? quizá entender que la cultura de la reconciliación, lo que llamamos cultura de la reconciliación, es una contracultura. En una sociedad como la nuestra, donde las dinámicas internas de esa sociedad no tienden a la conciliación de hombres y mujeres, sino a la división entre hombres y mujeres. Y eso va desde el tema de la pobreza hasta el tema de la inmigración y el tema de los refugiados, el tema del, del maltrato de las mujeres, el tema de los desahucios, bueno, entonces, mm, primero eh, entrar en esa cultura es entrar en una cultura en contra de la, de la dominante, ¿no? bueno, porque hay que volver a reconciliar o a conciliar lo que se ha roto, ¿no? Y se ha roto a tantos niveles sociales, individuales, comunitarios, familiares, que pues es un asunto pues, de una envergadura enorme, ¿no? Hombre, históricamente ha sido posible, no digo yo que sea fácil, pero ha sido posible. Pues, hombre, bueno, evidentemente asesinadas con los asesinos ya no se puede nadie reconciliar, insisto, si los asesinados no se puede nadie reconciliar si Dios no los reconcilia, ¿no? Pero es posible la reconciliación entre víctimas y verdugos, víctimas que han sobrevivido a la, a la victimación, ¿no? Es posible, porque de hecho se ha producido en el mundo. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, y además exige unos procesos muy complejos, en mi, opinión, como ocurre en todos los, como dan cuenta todos los relatos que han hablado de reconciliación pues en Sudáfrica o en otros países donde ha habido violencia, o lo que nos está pasando a nosotros en el País Vasco, que todo el mundo habla de reconciliación, pero la reconciliación resulta realmente difícil, ¿no? Realmente difícil. Pues que es difícil, que es difícil. Primero, como diré esta tarde, que a, las víctimas a los radicales, a los asesinados, ya no lo reconcilia nadie, ni el gobierno vasco, ni el parlamento, ni la ciudadanía, ni la iglesia, no, nadie. Y segundo, que hay, hay todo un debate sobre el relato de lo que pasó, porque no hay reconciliación sin verdad y sin justicia, hay un debate sobre el relato, hay unas luchas sobre el relato que están haciendo muy difícil la reconciliación, la reconciliación real, no aquí pasó María, o como suelo decir yo muchas veces, aquello de San Fermín, San Fermín, y para así no discutimos o no hablamos de política, ¿no? O sea, reconciliarse, volver a conciliarse, volver a tratarle al otro como un, como tu ciudadano, como un ciudadano, como alguien con el que compartes ciudadanía y en un pueblo, eso me parece a mí en este momento todavía muy difícil y muy lejos, muy lejos de, de conseguirse, ¿no? Ya digo, y sobre todo porque el tema del relato de lo que ha pasado pues es una batalla, es un campo de, batalla, ¿no? donde, se, donde se discute constantemente. Ahora mismo eh, que el gobierno vasco ha vuelto a mejorar ese programa que tiene para explicar el tema de la violencia en las, en las, aulas, y según el gobierno vasco lo ha mejorado, yo no lo, no lo, he visto y por tanto no conozco cuál es su mejora, pero bueno, pues el, PP, las asociaciones de víctimas ya han dicho que no, es que no, que no, que ese relato no eh, lava, lava el terrorismo de ETA, ¿no? Bueno, pues estamos en una situación complicada. Hombre, dentro de eso lo más destacable es la gente que en medio del conflicto violento creyó que era posible la reconciliación y puso en marcha pues, movimientos como Gesto por la Paz.